Ho ricevuto una rivendicazione per copyright. Ne ho ricevute due a dire il vero. La prima che ho notato si trova nel video Proviamo caso Kazuya Smash, dove ho usato inconsapevole del copyright la colonna sonora Heart of Courage, spero di averla pronunciata bene. E qui una volta scoperto che il brano è coperto da copyright, sto zitto in casso. Anzi ringrazio i possessori dei diritti perché mi consentono ugualmente l'utilizzo. Per chi non fosse pratico del settore, una rivendicazione per copyright è diversa da una segnalazione per copyright. Nella rivendicazione ti privano della monetizzazione e il grosso lo danno ai detentori del copyright. Nella segnalazione invece ti buttano giù il video. E fortunatamente non mi ritrovo con distrike al canale come risultato delle segnalazioni. E se posso accettare in silenzio questa prima rivendicazione di cui ho parlato, anche per perché potrei sostituire l'audio incriminato con un altro o rimuoverlo direttamente, ma non renderebbe il video finale, quindi lo accetto. Ma il problema sta nella seconda rivendicazione per copyright e non posso fare niente per segnalare l'errore perché uno non faccio parte di quella ristretta cerchia di raccomandati del cat, non faccio parte di un network di YouTube. E chi non l'avesse capito stavo scherzando prima e secondo perché non posso fare altro nella pagina della contestazione se non inviare un feedback in cui chiedo gentilmente di mettere l'opzione questo banner non ha motivo di esistere. Ma se questa rivendicazione non ha senso di esistere allora mi potreste chiedere perché l'hai ricevuta? Perché YouTube è magico. Il secondo brano in cui ho ricevuto la rivendicazione per copyright, almeno secondo YouTube, che in teoria si troverebbe nel video Lotta contro il Signore del Male, è Thumbnail, Tumblr, Fail, Tamfield, Number One, un brano di Mike Oldfield che neanche mi ricordo come si chiama per farvi capire quanto lo conoscessi prima d'ora. Per la recessione, per rimuovere la rivendicazione, io potrei disattivare o sostituire l'audio solo in 10 secondi durante tutta la riproduzione, di preciso tra 1.14 e 1.24. E 3 secondi dopo questa rivendicazione, guarda il caso, si capisce che si è evidentemente diverso il brano, quanto le note siano quelle, per quanto l'autore sia lo stesso, perché il brano che ho usato io è un arrangiamento del brano originale, il brano che ho utilizzato è la colonna sonora dell'esorcista. Lascia a voi la possibilità di ricercare i due brani e confrontarli tra loro perché un'altra rivendicazione per copyright non la voglio, scusatemi. Però visto che le mie uniche alternative sono rimuovere il brano e farebbe strano rimuovere quei 10 secondi di brano durante l'ansia e la tensione che si stanno creando in quella scena. Oppure posso creare un altro riarrangiamento da inserire in quei 10 secondi, dato che fortunatamente lì si sente solo l'audio, facendo però in modo che questo riarrangiamento sia talmente brutto che nemmeno i possessori del copyright di questo brano si sognerebbero di rivendicarne i diritti per quanto sia brutta. E quando mi sono messo a pensare ad un arrangiamento squallido della colonna sonora dell'esorcista e indirettamente del brano di Mike Oldfield, la mia testa è andata subito in un punto, le Bad Flute Cover. Spero di aver pronunciato bene, anche se non credo. E visto che il video messo in primo piano nella home del mio canale non mi toglie abbastanza dignità, direi di privarmi di quella che mi resta facendo un brano orribile. Sono anni che non tocco il flauto dolce e non ho neanche provato tutto il brano, non so neanche io quello che uscirà.

copyright, go copyright, go copyright, go copyright, go copyright, go go copyright, go copyright, copyright, go copyright, go copyright, go copyright, go copyright, go copyright, go go copyright, go copyright, go copyright, go go go copy, go copyright co co co co copyright co copy copy co copyright co co co copy copyright co co co copy co copyright co co co co copyright co co co copy co copyright co co co co co copy co copy co copyright co copy co co copyright co co co co co copyright co co co copy copyright co co co copy co copyright co copy p copyright co copyright copy copy copy copy copy copy copy Espera aí, né? Mi sono dimenticato di dire tre cose. La prima è che potete usare questo brano tranquillamente, non serve chiedere permesso. La seconda è che non faccio questo video per dire YouTube voglio i miei soldi, anche perché non sono in grado di prendere la partnership, ma perché mi dà fastidio l'idea che un'azienda potrebbe prendere anche un solo centesimo da parte mia per una ragione infondata. E terza cosa che mi sono dimenticato di dirvi è che ho in programma di fare dei video musicali, fatti bene si intende, però prima volevo mettere da parte un po' di soldi per comprare componenti di un computer che vorrei assemblarmi tra cui una scheda audio decente. Però se dovessero capitare altre occasioni del genere in cui mi devo mettere a fare video musicali demenziali, anche con una qualità bassa potrebbe andare bene, anzi forse un audio più grezzo renderebbe meglio. Detto questo, grazie per aver visto il video, ciao!